आफ्नो नामबाट स्टार्ट गर्नुहोस् मेरो नाम चाहिँ सम्म तमाङ हो म मेरो पुरानो घर रामेछाप दिमी पोखरी पाँच वर्ष अहिले त्यहाँ चाहिँ दुई हजार एकचालिस सालमा एकचालिस साल भन्नाले अहिले हामी पैँतिस वर्ष अगाडि चाहिँ जाइको प्रोजेक्टले काम गरेको थियो रामेछाप सिन्धुलीमा जुनारसँग जुनार खेतीको लागि पञ्चायतका काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले नर्सरीको बगैँचा बनाउने र प्लस नर्सरी पनि बनाउने भन्ने सोच राखेर त्यो बेलामा म भर्खर तिस वर्षको उमेरमा काम गर्न सुरु गरेँ काम गर्न सुरु त गऱ्यो त्यो बेला धेरै बिरुवा निकालेर त्रिचालिस चालिस चौवालिस पैँतालिस छ्यालिस सडचालिस सालसम्ममा हामीले वर्षको पाँच सात लाख पाँच सात लाखको बिरुवा बेच्थ्यौँ त्यो बेलामा चार रुपियाँमा बिरुवा बेच्दा पनि त्यत्रो बिरुवा थियो तिस हजार चालिस हजार पचास हजार अस्सी हजारसम्म हामीले जुनारको बिरुवा निकाले जुनार र सुन्तलाको बिरुवा हुँदा हुँदा सडचालिस सालमा बौद्धल घोषणा गरिसकेपछि बिरुवा ठ्याप्पै गएन अनुदान दिने बन्द भयो गएन र नगइसके हामीले नर्सरी छोडे फेरि एकाउन्न सालबाट रामै छाप्ने सुरु गरेँ सुरु गरेर र एक एकचालिस एकाउन्न सालमा सुरु गरेर बाहन्न सालमा फेरि जाइका प्रोजेक्टले काठमाडौँमा ललितपुर भक्तपुर काभ्रे यो चार जिल्लामा चाहिँ सानो बगैँचाहरू स्थापन गर्ने भनेर उसले चलाएको छ प्रोजेक्ट त्यो बेलामा काम गर्नु मलाई म आएँ म यहाँ तुमेसुसँग करिब दुई वर्ष जति काम गर्नु त्यो बेलामा म त्यतिकै बस्न नसक्ने चार दिन काम गर्नुपर्थ्यो प्रोजेक्टको त्यसपछि म आफै नर्सरी गर्नुपर्छ भनेर फेरि सुरु गरेँ यहाँ आएर धुलीखेलमा सुरु गरेँ चार वर्ष खेल बस्यो सुरु गरेर उत्पादन गऱ्यो अनि त्यो सुरु पनि गऱ्यो दुई वर्ष पछाडि फेरि प्रोजेक्ट गयो मिसो गयो मिसो गइसकेपछि उहाँले नर्सरी स्थापन भयो अब तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छोडेर गयो त्यसपछि खेलबाट बने पछाडि म आफैले गरेँ बने पछाडि यहाँ आएँ यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले अहिले मुख्य कुरा म कार्य नै बस्न र काठमाडौँ आएर बस्न चाहिँ मैले त्यो यहाँ जग्गा किन्छु घर बनाउँछु ठुलो महल बनाउँछु पैसा जम्मा गर्छु भनेर होइन म बसेको मैले अलिकति पैसा जम्मा गरेको छु मेरो बच्चाले पढाउनु पर्छ तिनवटा बच्चाले राम्रोसँग पढाउनु पर्छ भनेर ठुलो बोडीमा पढाएको थिएँ मैले पढाएँ काम गर्दै जाँदाखेरि दुई चार पैसा यही फार्मबाट काम गरेर आए आचरणको अब फार्मलाई जग्गा पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो त्यसपछि भाडामा कति बस्नु जग्गा पनि किने किन्दै गयो अनि फर्म पनि चलाउँदै गयो अहिले मेरो काभ्रेमा मात्रै जग्गा तिस पैँतिस रुपियाँ जति जग्गा होला ठाउँ ठाउँमा यतापट्टि बाह्र पन्ध्र रुपियाँ छ उता बाह्र रुपियाँ छ यता घर छ दायाँ दायाँ अलिअलि जम्मा गरिरहेको छु अब यही कामबाट त्यो बेलामा मेरो गुरुले जुन तुमिसो जापानिज थियो उसले के भनेको थियो भने लामाजी तपाईँ एउटै मात्रै काम गर्नुहोस् है तपाईँ यो काममा आज पैसा पाएन भनेर फेरि अरू काममा नडौडिनुहोस् तपाईँ एउटै काम गर्नुहोस् एकजना मान्छेले एउटा मात्रै काम भेट्छ भनेर त्यो बेला भनेको थियो म त्यही काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म अहिले करिब करिब पैँतिस वर्ष जति हो यो काम गरेको यो पेसाले अहिलेसम्ममा जे होस् सन्तोषजनक राम्रो छ मैले अब चाहिँ म एउटाले मात्रै काम गर्ने होइन दुई चारवटा नर्सरी पनि तयार गर्नुपर्छ भनेर एउटा त्यो भान्जाको तम्सलिङ भन्ने अठाइस किलोमा तयार गरेको छ एउटा गाल्पा बदसी भनेको यो माथि भतिजालाई एउटा तयार गरेको छ पूर्णमान वैभव भन्ने यो बनेपा बजारमा छ एउटा त्यहाँ पनि तयार गरेको छ म यहाँ छु यहाँ किरण खरेल भन्ने यहाँ एकजनाको तयारी गरेको छ त्यो पनि छ मैले पाँच सातवटा नर्सरीहरूलाई पनि तिमीहरू यसरी काम गर योबाट हुन्छ न त अरूसँग लिएर हामीले बिरुवा लिएर दिनुपर्ने हुन्छ न त कसैसँग केही बोल्नुपर्ने हुन्छ हामी सरसर काम गरेर बसौँ यसरी र अहिले मेरो लिङ भनेको पहिला जुन म रामेछापमा पैँतिस वर्ष अगाडिदेखि नेपाल सरकारको जुन बागवानीले निकालेको बिरुवाहरू पुरा नभएको निजी नर्सरीहरूलाई जिम्मा दिएको थियो त्यो निजी नर्सरीहरूले अहिलेसम्म दिँदैछ अब हुन्छ भने र दुई वर्ष चार वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अब किवी हुन्छ नेपालमा किबी र कागती त्यो प्रदेश पनि छुटिन्छ र प्रत्येक बेरोजगारी चाहिँ रोजगारीको लागि कृषिमा प्रवेश गर्दा के के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले सोचेर काम गर्नुपर्छ अहिले म त्यो बेलामा अमेरिका थियो तिन महिना बस्दा साउन्डमा गएको साउन्ड भदौ असोज तिन महिना बसेँ त्यो बेलामा कागती भतिजा र भान्जालाई जति सक्दो कागती निकाला हुन्थ्यो त्यो बेला दुईवटा नर्सरी यो तिनवटा गर्दाखेरि दुई लाख जति बिरुवा निकाल्नु कागतीको मात्रै म उहाँ बसेर यहाँ फोन गरेर यो गर्नु भनेर पनि सिकाएँ काम गऱ्यो तर दुई लाख बिरुवा त्यो बेला निकाल्यो पोहोर निकाल्यो तिन लाख जति बिरुवा निकाल्यो अहिले त्यस्तै दुई लाख जति कि जम्मा तल माथि गर्दा त्यसरी निकालेको छ अब यो जति आफूले काम गरे पनि आफूले यति सकिन्छ आफूले गर्ने सकिँदैन मेन पावर राखेर कति गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने तर अहिलेसम्म सन्तोषजनक छ राम्रो छ राम्रो तपाईँको घर जग्गा जम्मै यसैबाट जोडियो यसैबाट जोडियो जति जति पैँतिस चालिस रुपियाँ जग्गा र घर यसैबाट बच्चाहरू पढाए सबै पढिसक्यो कि पढिसकेर अहिले एउटा अमेरिका छ छोराबारी काम गर्छ दुइटै एउटा जर्मन छ इन्जिनियर अहिले पास हुन्छ यो वर्ष सक्ने छोरी नर्स छ जोइन्ट डाक्टर जर्मनै छ उनीहरू त घरै बनाएर बसेको छ उतै अब यता नआउने हिसाबले ठिक छ अहिले जे सन्तोषजनक छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो बिजनेसमा ल्याउनु भएन होइन उहाँ छोराले जेठो चाहिँ छोराले बिजनेसमा ल्याउने भनेर काम पनि गर्यो चार वर्ष मजाले नर्सरीको यो प्याडको काम आउँदा प्रोजेक्ट आउँदा नर्सरीको काम गर्ने उहाँले चार वर्षसम्म काम गरे अखिरी बुहारी अमेरिका पुगेको थियो अमेरिका पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ दुई वर्षमा तान्यो तानिसकेपछि म एक वर्ष अमेरिका बसेर आउँछु र नेपालमा यही काम गर्नुपर्छ भनेर गएको अब फर्केन अहिले चार वर्ष भयो आयो यसपाल तिन एक महिना बसेँ ठिक छ बुवा म पछि यो फर्म चाहिँ नबेच्नुहोस् नर्सरी छोडी पनि फर्म नबेच्नुहोस् पछि यही काम गर्नुपर्छ यही कामले बुवाले यत्रो काम गर्यो अमेरिका हामीले कमाएपछि या तपाईँले कमाउँछ तर यो फर्म चाहिँ नबेच्नुहोस् अरूलाई पनि नदिनुहोस् म आएर चलाउँछु भन्छ अब कहिले आउने हो त्यो थाहा छैन बुवाले गर्न सक्नु छोडेपछि आउने होला आउने होला त्यही हो दुई चार वर्ष पछाडि तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस् अहिले किबीको बिउ पनि पठाउँछ उताबाट के के बिरुवा चाहिन्छ त्यसको कतिमा ल्याउन मिल्ने जति भनौँ न त्यहाँबाट ल्याउँछु तर तपाईँले जति काम गर्नुहुन्छ गर्न सक्नु जति गर्नुहोस् भन्छ त्यसै गरी गर्दैछु भनेपछि जापानिज गुरुले सिकाएको त्यो चाहिँ तुमिसु पहिलो सिकाउने चाहिँ जापानिज गुरु नै हो उहाँ चाहिँ अहिले जापानै हुनुहुन्छ उहाँ जापान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले जुन पैँसठी पैँसठी सालमा के अरे बाहुन्न एक बयालिस सालमा पैँतालिस वर्ष हुनुभयो भने अहिले कति वर्ष पैँतिस चौतिस तेत्तिस वर्ष तेत्तिस र पैँसठीले कति भयो अन्त सय वर्ष नआएन पैँतालिस र तेत्तिस भयो पैँतालिस र तेत्तिस भनेपछि असी पचासी हुनु असी पचासी वर्षको अहिले भुटानमा छ दुई वर्ष भयो फेरि भुटानमा आएको पहिलो दस वर्षपछि भुटानमा नेपालबाट भुटान गएर भुटानमा दस वर्ष भइसक्यो फेरि पाँच वर्ष थपेर आएछ अहिले भुटानमा काम गर्दैछ बुढो वर्षको एकचोटि त्यहाँबाट आठ दसजना आठ किसानहरूलाई फार्म भिजिट गर्न पठाउँछ खेतीपुरको नेपाल सरकारले फार्म भिजिट गर्छ त्यसपछि यहाँ आउँछन् यहाँ आएर यहाँको वास्तविक के के को कसरी गरेको छ भन्ने त्यो कुराहरू बुझ्छ अनि त्यसपछि फर्किन्छ अहिले भटान हुनुहुन्छ पचासी वर्षको राम्रो मान्छे छ अब यो यो बिचमा यो तपाईँले त लामो समय काम गर्नुभयो सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँले कागती सुन्तला नै गरेको हो कागती सुन्तला सबभन्दा बढी कागती सुन्तला जुना त्यसपछि अहिले चाहिँ आएर किबी किबी किबी पनि अब यो पहिला त नेपालमा थिएन दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा हामी सीता भन्ने एउटा प्रोजेक्ट आयो कुली प्रोजेक्ट त्यतिखेर जाइकाकै सिनियर बनेर आयो त्यतिखेर काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभेलाई हलबेदको काम गर्ने भनेर आएको थियो हलबेदको काम गरे उहाँले चाहिँ हलबेदको राम्रो किसानहरूलाई काँचो खाने हलबेद भनेर चिनाउने चाहिँ आइसिकले चिनाउमा चाहिँ पुलिसले ल्याए फर्महरू बनाए ठाउँ ठाउँमा सानो सानो फर्म बनाएँ त्यो बेलामा चाहिँ आइसिताले पुरै किसानहरूले बाँडे बिरुवा र काँचो खाने हलबेद त्यहाँबाट पाउनुभयो त्यो बेलामा किबी कसरी गर्ने भनेर जापानमा म एक हप्ता तालिम लिन जान्छु त्यसपछि यहाँ बिउ राखेर चाहिँ निकाल्ने व्यवस्था मिलाउँ भनेर अन्ठाउन्न सालमा उहाँलाई पठाएर एक हप्ता दुई हप्तापछि उहाँ आउनुभयो एक हप्ता तालिम लिएर यहाँ आएर अनि वनको माटो ल्याउने बिउ निकाल्ने काम गर्ने गरेर बिरुवा निकाल्ने वातावरण चाहिँ उहाँले पुरा किबीको लागि त्यो हाइसितले नेपालमा काम गर्नु त्यसको उहाँले सिकेर आएको म हामीले सिकेँ त्यो हामीले सिकेको प्रविधि अरूलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भनौँ न इलाममा छ गोजमा छ किर्तिपुरमै छ होइन रामेछाप छ गोलाखामा छ यो सबै ठाउँमा चाहिँ सिजार्यो त्यहीबाट गएको त्यहीबाट गएको त्यो जुन हाइसितले जसरी राख्नु भन्ने सिकाएको थियो त्यही म्यासेज चाहिँ अहिले त्यही मेथडले काम गर्दैछ त्यो बेला दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा जुन उसले सिकाएको थियो त्योभन्दा सत्र वर्ष अगाडि सत्र अठार वर्ष अगाडि त्यही काम अहिले गर्दैछ अहिले यहाँ जति किबी छन् जम्मै त्यस पछाडि नै आएको त्यस पछाडि आएको त्यो बेलामा त्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो बेलामा इसिमोडले केही बिरुवा ल्याएर चाहिँ रोपेको थियो इसिमोडमा केही बिरुवा ल्याएर रोपेको मात्रै थियो बिरुवा निकालेको थिएन र त्यसपछि ककनीमा जाइटी फर्ममा दुईवटा बोर्ड थियो किबीको दुईवटा बोट जाइकाले नै ल्याएको बेला चाहिँ जाइटीले त्यहाँ थियो दुईवटा बोट देखेको त्यति हो अनि त्यहाँ चाहिँ पहिल्यै रोपेको मठमा चाहिँ पछि रोपेको पछि रोपेको रहेछ पछि फेरि हामीले यहाँ सुरु गरिसकेपछि त्यहाँ पनि हो यहाँ पनि हो अनि तिमीको बिउ कसरी राख्ने भन्ने कुरा उहाँले एक दुई सय एक दुई सय बिरुवा निकाल्थ्यो पहिला कटिङ गरेर के गरेर अनि पछि चाहिँ बालुवामा के वनको माटोमा यसरी राख्नुपर्छ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ निकाली खाने अलिकति दुई चार सयभन्दा बढी निकाल्दैन अहिले चाहिँ त्यसो भए त किबी त अहिले त लाखौँ बोट भयो होला लाखौँ बोट लाखौँ भयो अनि त्यसपछि हामीले नै निकालेको बिरुवाहरू अहिले काभ्रे भन्ज्याङमा केदार सिरेनाजीको पनि उहाँकै हो सूर्य पाण्डेको सूर्य पाण्डे उहाँको हामीले नै बनाएको बिरुवा हो त्यो हामीले काम गर्दैदेखि अब बिरुवा किबीको बिरुवा बिक्री हुन्छ भने उहाँले पनि नर्सरी राख्नुभयो अहिले पनि छ नर्सरी बगैँचा छ त्यसपछि इलाममा तारावनी खडीबाट बनायो बोजमा के चरीकोटमा श्याम खड्का त्यसपछि श्याम खड्का यहाँ चन्द्रमान श्रेष्ठ प्राविधिक थियो अहिले उसमा छ सोलो सोलो हुन्छ सोलो हुन्छ चन्द्रार सर त होइन किबीको काम गर्नु पऱ्यो भनेर बोझमा जानुभयो बोझमा गइसकेपछि उहाँले पहिला त्यहाँ चाहिँ स्विचले लगाएको दुईवटा बोर्ड छ एउटा बोर्ड छ त्यो बोर्ड चाहिँ यो चाहिँ किबी हो पहिल्यै लगाएको पहिला हामीले थाहा थिएन यो त्यतिकै झर्थ्यो त्यतिकै कुहिन्थ्यो अनि यो के हो भने थाहा थिएन अनि पछि त्यसलाई चन्द्रबहादुर सर गएर चाहिँ यो चाहिँ किबी हो म यहाँ आउँदैछ तिमी नर्सरी राख भनेर उसले नर्सरी पनि राख्यो अनि बगैँचा पनि बनायो उसले त्यहाँ सुरु हो बिस्तार चन्द्रबाट सर नगइकन त्यो बोझ फर्ममा पनि थिएन बोझमा नर्सरी पनि थिएन त्यो गएर त्यो फेरमा किसानहरूले बनायो र रामेछापमा चाहिँ पहिल्यैदेखि जाइकाले बनाएको जुन जापानिज गुरुले बनाएको नर्सरी थियो त्यही नर्सरीहरूले अब नर्सरी कागजतिर सुन्तला निरन्तर दिइरहेको थियो अनि पछि किवी कुने राख्नुपर्छ भनेर किवीको पनि उनीहरूले राखेर अहिले चाहिँ सबैले बिरुवा बनाउने वर्षमा चार पाँच लाख चार पाँच लाख बिरुवा उत्पादन हुन्छ होला देशमा देशभरमा तपाईँले आफै चाहिँ कति उत्पादन गर्नुहुन्छ वार्षिक वार्षिक मैले अहिले तिस पैँतिस हजार जति बिरुवा किवीको अरू अरू बनाउने अहिले अब सुन्तलाको आठ दस हजार छ कागती साठी हजार जति छ र त्यसपछि अरू त काडो दुई चार सय एक दुई हजार गर्ने हो होइन बुद्धसित मालाको एक दुई हजार गर्ने हो अनि टिका नर्छ एक दुई हजार मेकाडेमिनाट एक दुई हजार गर्ने अनि आल्बम हजार पाँच सय त्यस्तो सबै मिक्स मिक्स गरेर गर्नुहुन्छ एउटै खालको बिरुवा मात्रै निकाल्नु फाइदा कि धेरै किसिमको बिरुवा निकाल्नु होइन एउटा मात्रै बिरुवा निकाल्दा एकछिनमा एउटाले मात्रै हेरिरहनु भयो त्यो सबै थरीको मिलाएर गऱ्यो भने यो बाह्रै महिना बिग्रिन्छ सबभन्दा बढी त पुष्पाकमा बिग्रिन्छ यही बेला हो यही बेला हो पचारको र अरू यो सुन्तला चाहिँ सनातनको चाहिँ यो असार साउन दुइटै सिजन हुन्छ दुइटा सिजनमा पनि हामीले दुइटै सिजनको बिरुवाहरूले पोलिपटमा राख्यो भने यो चाहिँ बाह्रै महिना जान्छ त्यो चाहिँ दुई चार सय दुई चार सय सबै बोर्ड त्यही राख्छु एक दुईवटा बोर्ड चाहिएको दुई चारवटा बिरुवाहरू चाहिने मान्छेलाई त्यो चाहिँ पाउने सोच कुन कुन चाहिँ हिउँदमा कुन कुन बर्खामा भनिदिनु त स्याउ आरु आरपाखा नासपाती लबेट किबी पिकानट यिनीहरू चाहिँ यो हिउँदमा पचार अङ्गुर यिनीहरू र सुन्तला कागती जुनार यिनीहरू चाहिँ बर्खामा अब एउटा कुरा भनिदिनु त अब फेरि यही कुरा हो अब मान्छेहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छ तपाईँकै घरको मान्छे पनि गएको रहेछ होइन तर उहाँहरू चाहिँ अमेरिका जर्मनी जानु पाउनुभयो बढी पैसा कमिने ठाउँ तर अब कतिपय हाम्रो धेरै जसो हाम्रो छो छोराछोरी भतिजा भतिजीहरू खाडी मुलुक गयो दुःख पायो यो पेसामा लागेरको जीविका चल्नको लागि कति रोपनीमा के के खालको बिरुवा लगाएर जीविका चल्न सक्छ यो चाहिँ यस्तो छ यो काम गर्छु भने भने एक रोपानीदेखि सुरु गर्दा पनि हुन्छ मैले एउटा जम्बा दिन्छु म दुई हजार छप्पन्न सालमा एसियाको किसान सङ्गठनबाट सच नेपालले नेपाल सरकारसँग अनुमति दिएको छ म उसमा पुगेको थिएँ फिलिपिन पुगेको थिएँ फिलिपिनमा म जाँदाखेरि चाहिँ चारआना जग्गामा पाँचजना परिवार पालिरहेको छ चारआना जग्गाले यति मात्रै जग्गा छ चारआना जग्गाले पाँचजना परिवार अब त्यहाँ चाहिँ करिब करिब दसवटा ड्याङ दस बाह्रवटा ड्याङ बनाएर छ सानसानो सुरुको भुइँ टोनेल यस्तै दिने र त्यो भुइँ टोनेलमा चाहिँ तरकारी लगाउनु आज एउटा निकाल्यो एउटा बेच्यो भोलि अर्को निकाल्ने अर्को बेच्ने बिउ पनि राख्ने भक्तपुरको व्यापारले जस्तै गरी त्यसरी काम गर्दछ त्यो गर्दा चाहिँ उनीहरूको बाह्र पन्ध्र दिनमा तयार हुँदो रहेछ बिउ त्यहाँ तरकारी जाँदो रहेछ अनि त्यो के किन त्यसरी काम गरेको भने यहाँ जग्गै छैन त्यहाँ जग्गै छैन भने समुद्रै समुद्र टापु टापु फिलिपिनमा भनेपछि हामी धेरै धनी रहेछौँ भने किनभने दुई चार रोपनी जग्गा नभए त मान्छे नै छैन नेपाली यति धनी रहेछ कि त्यो गर्व लिएर आयो कि आएर अहिले जुन त्यसपछि मात्रै मैले नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ आएर जग्गा किनेर नर्सरी राख्नुपर्छ आफ्नै जग्गा चाहिने रहेछ भन्ने कुरो सोचेर मैले जग्गा किनेर र यहाँ अहिले एक रोपानीमा तपाईँले सानो स्केलमा दुई किलो तिन किलो जुनसुकै बिउहरू ल्याएर चप्रोटो राखेर आफूले सुरुमा घरमै बसेर काम गर्ने यसो कलम गर्ने सिक्ने र त्यो बिरुवालाई के के चाहिन्छ तत्त्वहरू त्यो सबै कुरो तालिमबाट हुन्छ त्यो सिक्ने त्यो काम गर्ने हो यति इजी एक पैसा खर्च गर्नु पर्दैन थोरै पैसाले आफूले चिया खाने बेलामा ती एक घन्टा बसेर गफ गर्नु सट्टा त्यो बारीमा करेसो बारीमा गएर एक घन्टा काम गऱ्यो भने त्यो माटै अर्को हुन्छ त्यो बिरुवा नै अर्को हुन्छ त्यो बोर्डै अर्को हुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् जिउलाई पनि आनन्द आउँछ होइन अब म यहाँ बस्छु अहिले त म पहिला बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्छु अहिले म त्यति खट्दैन होइन म बिहान सात बजी छ बजी उठ्छु कहिले काम हुँदा काम नहुँदा चिसो छ सात बजी उठ्छु तर म इजिली मजाले आफूले यताउता दायाँ बायाँ गरेर काम गर्ने मान्छे लगाएर म वर्षको पच्चिस तिस लाख रुपियाँ तिस चालिस लाख रुपियाँ आनन्दले त्यतिमा आठ दस लाख रुपियाँ मेरो खर्च हो अरू त मेरो किनेको होइन होइन किनेर ल्याएको होइन कसैलाई ढाँटेर ल्याएको होइन आफैले बिउ राखेर उत्पादन गरेको हो भोलि गभर्मेन्टले राखेको मूल्यमा त्यो गइहाल्छ अहिले सर्टेज भएर एक सय रुपियाँ किबीको मूल्य थियो तिन सय रुपियाँ किन बेच्नु पऱ्यो यति सर्टेज भयो देशभर किबी किबी किबी किबी भनेर चाहिँ किसानहरू दौडिरहेछ कागजी लगाउनुहुन्छ कागज बिरुवा मेरो के अरे सबै काठमाडौँ केन्द्रीय छोराछोरी बुढाबुढी मात्रै छ जग्गा बाँझो भयो खेती गर्न सकेन बिरुवा लगाउनु पर्ने अब बिरुवा त लगाउने कहाँ छ नर्सरी कहाँ छ फलान ठाउँ फलान ठाउँ अब जति नर्सरी भए नि पुग्दैन किनभने प्रशस्त बिरुवा उत्पादन गर्न पाउँछौँ अब यो बिरुवा मात्रै उत्पादन नगरिकन गोले यो टनेलमा गोलबेडा मात्रै दस बाह्र लाख त गोलबेडा छ नि त यति तिनवटा टनेल र पाँचजना मान्छेले रोजगारी पाएन जुन आफ्नो तलब राखेर आफू पनि खटेर अरू पनि खटाएर तलब दिएर दुई चार लाख त आफूले बच्यो नि त काम जाने हो भने काम जाने भने त हुँदैन त्यति गाह्रो त छैन होला गाह्रो त छैन तर नेपालीको बानी एउटा छ त्यो पनि भन्छु स्कुल पढ्यो मेरो छोरा पढाऊ छोरी पढाऊ भने पढ्यो एसएलजी पास गर्यो बुवा यो चाह्यो मम्मी यो चाह्यो भन्यो लास्टमा छोराछोरीलाई सानैबाट स्कुल पढ्दैछ करेसोबारीमा काम गर्ने खेतीबारीमा काम गर्ने यो गर्नुपर्छ भने एक घन्टा काम दिनमा हराएको भए त्यो बच्चाहरूले काम गर्थ्यो नि विदेश किन जानु पर्ने जब तक नेपालमा काम जति काम गर्छु जग्गा छ पैसा छ तर काम गर भन्दा पनि गर्दैन ऊ साथीको लैलमा हिँड्छ जब तक उसलाई असी हजार नब्बे हजार तिरेर एक लाख डेढ लाख दुई लाख तिरेर खाडी मुलुकमा गइसकेपछि मेरो बाउ पनि रहन्छ आमा पनि रहन्छ सास पनि रहन्छ अब म एक्लै भएछ मैले नकमाइकन खाना पनि पाउँदैन मैले काम गर्न थालेँ त्यहाँ काम दुई तिन वर्ष काम गरेपछि ओहो काम गर्नु परेको छ अनि यहाँ फर्केर आएर बल्ल फर्म चलाउने धेरै छन् जब तक चेतना नआएको भने चेतना आउनको लागि पनि खाडी मुलुकमा पठाउने चाहिँ मैले धेरैजना साथीहरूलाई धेरैजना बच्चाहरूलाई विदेश नजाऊ यहाँ यसरी गर यसरी गर भनेर काम अहिले भान्जा नै दुई वर्ष बसेर आयो दुबईमा यहाँ नजानु भनेर मैले कति भने गएँ गएर आइसकेपछि कुखुरा फर्म फलेँ अहिले नर्सरी गरेको छ दुई चार लाख कमाउनु उसलाई गा केही गाह्रो छ आनन्दले काम गरेको छ खटेको छ खट्नु त जहाँ गए पनि खट्नुपर्छ नखटिकन हुँदैन होइन खट्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ हुन्छ जो नर्सरी व्यवसायबाट राम्रो छ छ एकदम राम्रो छ जीविका राम्रो चल्छ जीविका राम्रो चल्छ धनी नै हुने रहेछ नि तपाईँले कुरा गरे धनी धनी त नभनौँ होइन जे होस् राम्रो जीविका पार्दैन मैले भनिहालेँ नि म यहाँ आउने म धनी हुन आएको होइन यहाँ सुन्नुहोस् मैले तिनवटा बच्चाले पढाउन आएको पढाएँ आफू पनि यतै बस्नुभयो आफू पनि यतै बसेँ अहिले आनन्द छ काम गर्छु होइन आफ्नो फर्ममा काम गर्छु साथीभाइसँग जान्छु साथीहरूको कहाँ के भएको छ ठाउँहरूमा जान्छु यो गर यो गर भन्छु अरूलाई पनि सिकाउँछु आफ्नो काम गर्छु अब तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ अझ म दुई तिनवटा यहाँ नर्सरी तयारी गर्दैछु साथीहरूलाई कस्तो अरू थप्दैछ यसपालि एउटालाई बिउ दिएको छ मैले अर्कोलाई बिउ दिएको छ दुईजनालाई अब उनीहरूबाट सुन्तला अरू अर्को सालबाट सुन्तलाको बिरुवा निस्क्यो भनेर सुन्तलाको बिरुवा निस्किसकेपछि अनि नेपाल सरकारको चाहिँ त्यो डाइलिसिसमा हालिदिनै भनेर म भन्छु किनभने त्यो हालिसकेपछि अनि उनीहरू पनि जोडिन्छ यहाँ अहिले त फुलको काम गरिरहेछ फुलको काम फुलको बारेमा पनि अलिकता भविष्य उसको चाहिँ भएन भने भने त्यो सोच आइसकेपछि मैले त्यसो जोडेको तिनीहरूको बिरुवा पनि किन्ने बजार पनि तपाईँले खोजिदिनुहुन्छ होइन खोज्नै पर्दैन बजार खोज्ने यति अप्ठ्यारै पऱ्यो भने पहिला कृषि विकास कार्यालय थियो अहिले ज्ञान केन्द्र छ त्यहाँ सम्पर्क राख्नुहोस् भन्छु त्यहाँ गएर सम्पर्क राखिसकेपछि त्यहाँबाट कति बिरा छ यति हजार बिरा छ तपाईँ किर्तिपुरमा यसरी तपाईँ ल वैशाख जेठमा कति हजार बिरा छ सर टिप्यो किर्तिपुरमा बागवानी केन्द्रमा चाहिँ पेस गऱ्यो उहाँहरूले देशभर कहाँ कहाँबाट आउँछ हेर्छ ल बिरुवा कति छ कति छ कति छ यति यति छ यो फलान जिल्लालाई फलान जिल्लालाई चिठी उनीहरूले सोध्दै चिठी लेख्दै अनि यहीँ आउँछ किन आउँछ त्यो केही गाह्रो छैन कुनै समस्या भयो समस्या भयो अब नयाँ मान्छे यसमा आउन खोज्यो भने तपाईँ त पैँतिसौँ वर्ष काम गर्नुभयो एक किसिम तपाईँ अब यो क्षेत्रको गुरु हुनुभयो नि त होइन तपाईँले दुई चारवटा फर्म पनि मान्छेहरूलाई इस्टाब्लिस गराइदिनु भएछ अब भोलि यो कार्यक्रमहरू टेलिभिजनमा आएपछि युट्युबमा आएपछि मान्छेहरूले चाहिँ यो व्यवसायमा आउन रुचि राख्छ तपाईँलाई सम्पर्क गर्न चाहन्छ एकपटक तपाईँको सम्पर्क नम्बर पनि भनिदिनु होला होइन अनि कोही आउन चाहन्छ भने कति पैसा लिएर आउनुपर्छ कस्तो हिसाबले आउनुपर्छ कस्तो तयारीले आउनुपर्छ त्यो पनि कुरा भनिदिनुहोस् न कति लगानी गर्दा कति कमाइ हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न अब यो सिक्नका लागि चाहिँ खास गरी मसँग आउँदा चाहिँ पैसा लिएर आउनु पर्दैन पैसा लिएर आउँदैन मसँग आउँदाखेरि सम्पर्क राखेर आएर चाहिँ दुई घन्टा उहाँसँग बसेर सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिन्छु त्यसपछि उहाँले सिकाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले कलमी गरेको छ होइन दस दिन आएर गरेर चाहिँ उहाँले मजाले प्र्याक्टिकल गरेर काम गरेर गयो भने खाना म दिन्छु उहाँलाई सिकेर जान सक्नुहुन्छ कलमी बिउ राख्ने बेलामा आउनुभयो भने बिउ राख्ने बेलामा आउनुहोस् उहाँले दुई तिन दिन बिउ राख जग्गा तयारी गर आफै काम गर्नुपर्छ गरौँ जाओस् तर मलाई पैसा पर्दैन किनभने उसले जान्ने म सिक्छु भने मान्छे सिक्ने यो म सम्पर्क राख्नु पऱ्यो सम्पर्क यो बेलामा मेरो बिउ राख्दैछ आउनुहोस् भन्छु उहाँ दुई दिन बिउ राखेर जानुहुन्छ कलमी गर्दैछ आउनुहोस् भन्छु कलमी गर्दै जानुहुन्छ र बिरुवा प्याकिङ गर्ने गर्न लागेको भयो अब यो बिरुवा ब्याग गर्न आउँछ त आउँदाखेरि चार पाँच दिन एक हप्ता भन्ने गरी आउनु पऱ्यो उहाँलाई सिकाइदिन्छु हुन्छ उहाँलाई चाहेको त्यति हो अरू चाहिन्छ बजार कहाँ छ भन्दा बजार अहिले नेपाल सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् अहिले नेपाल सरकारमा भन्दा पनि अहिले ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क राखेर कतिवटा नगरपालिका छ यो प्रदेशमा त्यो प्रदेशको चाहिँ कृषि प्राविधिक को हुनुहुन्छ त्यहाँ विज्ञ उहाँसँग सम्पर्क राख्न सकिएको गइहाल्छ मुख्य त ज्ञान केन्द्रमा सोध्ने हो ज्ञान केन्द्रमा थाहा भइसकेपछि आफ्नो प्रदेशमा भनौँ न यो दुईवटा जिल्लाको एउटा ज्ञान केन्द्रमा कुन कुन जिल्लामा कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कुन कुन गाउँपालिकामा कुन कुन नगरपालिकामा कति कति बिरुवा चाहिन्छ के के चाहिन्छ भने सबैको कुरो ज्ञान केन्द्रमा थाहा हुन्छ खोज्नै पर्दैन त्यहाँको एउटा बागवानी अधिकृत प्राविधिकलाई फोन गरेर सोध्यो भने यो ठाउँमा यो छ यो ठाउँमा यो छ मसँग सम्पर्क आउँछ तपाईँ यो यसरी सम्पर्क रहने भन्छ मजाले जान्छ बिरुवा बिरुवा जान गाह्रो छैन सजिलो छ लगानी चाहिँ कति गर्नुपर्ने रहेछ त नयाँ मान्छेले अब नयाँ मान्छेले लगानी त्यही पहिलो सुरु काम गर्दा एक डेढ लाख बजेट खातामा राखेर अनि सुरु गर्ने त्यो पहिलो वर्षमा त्यो मान्छेले उठाउन सक्छ पहिलो वर्षमा उठाउँदैन यो गाह्रो छ यो कम्तीमा दुई वर्ष एक वर्षमा तपाईँले बिजुवा कागती बिजुवा सुन्तला बेच्नुभयो भने एक वर्षमा दिनै थोरै खर्च उठाउँछ र अरू चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षबाट चाहिँ अनि प्रफिटमा जान्छ चाहिँ निरन्तर भइरहने भयो अब त्यही भएर यो फलफुलको बिरुवाहरूको काम गर्न त्यही गाह्रो छ कि अरू काम गर्दाखेरि आजको भोलि पाइन्छ अथवा महिनामा पाइन्छ तर यो काम गर्दा दुई वर्षभन्दा अगाडि काम गर्नु पर्दैन आजकल सिक्ने दुई वर्ष सिक्न पनि समय लाग्छ काम पनि सिक्दा सिक्दै पनि उत्पादन भइसक्छ यो जिउ राखेर करिब दुई वर्ष पुग्यो भने लामो समय भयो खाडी मुलुकमा गयो भने दुई चार लाख कमाएर लिएर आउँछ होइन अब दुई चार लाख छिटेको लागि मात्रै त्यो गयो दुई वर्ष बस्यो दुई चार लाख कमाएर त ल्यायो त आइसकेपछि फेरि काम छैन तर यो काम गऱ्यो भने दुई वर्ष काम पनि सिक्यो दुई वर्ष काम पनि सिक्यो बिरुवा पनि उत्पादन भयो बिक्री गर्न सुरु पनि भयो बजार पनि तयार भयो अब म निरन्तर यही काममा लाग्छु भनेपछि त्यो टुट्दैन त्यो लङ टाइम जान्छ जीवनभरै जीवनभरै भयो <laughs> लगातार तपाईँ हुनु हजुरको नम्बर र नाम पनि भनिदिनु मेरो नम्बर अन्ठानब्बे एकचालिस उन्तिस बाहन्न नब्बे यो नम्बरमा फोन गऱ्यो भने सम्पर्कमा रहिरहन्छ यदि मैले फोन उठाएन भने म्यासेज पठाउनुहोस् म्यासेज पठाएर म्यासेज पठाउँछ म्यासेज पठाउनु म हेरेर कल गर्छु र मैले अहिलेसम्म जति त्यो पनि गुरुले सिक्यो हुन्छ एकजना कुमार भण्डारी पूजन सर अनि हाम्रो जङ्गम सर जङ्गम पूजन जङ्गम सर अनि त्यसपछि विष्णु अधिकारी यो तिनजना चाहिँ धुलीखेलमा कार्यरत थियो त्यो बेलामा धेरै कामहरू गऱ्यो उहाँहरूले पनि सहयोग गर्यो अफिसबाट आउने दुई चार पैसा अनुदान लामा तिमी यसरी काम गर्नु भनेर उहाँहरूले चाहिँ सिकाइरहनु हुन्थ्यो र म आफूले त पहिला एकचालिस बयालिस सालदेखि नै सिकिरहेको र बाहन्न त्रिपन्न सालमा दुई वर्ष म धुलखेल बस्दा अलिक गाह्रोले बस्यो म एक्लै बसेँ र प्रोजेक्टमा काम पनि गऱ्यो नर्सरी पनि स्थापना गऱ्यो त्यसपछि चाहिँ दुई वर्षको लागि के सजिलो सहज भयो र अहिलेसम्म निरन्तर छ अब विचार वर्ष निरन्तर रहिरहन्छ भनौँ म हुन्जेलसम्म <laughs>